ხო გიპასუხეს ჩემმა მეგობრებმა, ჩემ სათქმელს მიტინგზე ვიტყვი რა. მიტინგზე ვერ კი ვათავ. იყო პოლიციის ბედენოხფერ ეს არის ის ნურავის გონია რომ რისკის მათ არ დავიღლები ბოლომდე შევიყვან სანამ სისხლი მიდუხს ბოლომდე შევიყვან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის преступление в августе, преступление, когда он фальсифицировал все э, и выборы президента, и выборы парламента. Я был первым или вторым, или третьим человеком, который, которого он обманул. А потом он обманул всю Грузию и ვსაუბროთ მარიაჩი გამარტოს შეფასებაზე, ეს შეხება დასრულდა სტანდარტული. France 24. ფრანგული ტელევიზია. ხო, ეს ნუ მოგესწრო. შაბათს უფრო შაბა არა ხვალე იმიტომ რომ შაბათს დიდი იმ ნაწილში რომ საკითხები უნდა მოხდეს და ოქშნა დიდი იმიტომ რომ შევატყე რეაქციებს რომ არა ერთგვაროვანია რა და არა ერთგვაროვანი რეაქციების შემთხვევაში შეიძლება განცხადება დატო მაგრამ რაღაცა ტექსტები შეცვალო რა აი იგი ხავს ულტიმატუმის სუნი და შეიძლება ხო მე გთხოვთ და თუ ამას არ გააკეთებ მე ჩემი შეფასების უფლებას ვიტოვე და მე რა საავადმყოფოში ჩაიგდო რა და ტელეფონი გინდა ვაი უთხრა რომ რა უთხრა პასუხი იქნებოდა ევროპაშიო დარეწავდნენ ამას ყველა ფასარი იღებდა გიგის